तू जो मुझे आ मेरा सपने हुए सर फिरे हाथों में आते नहीं उठते हैं लम्हे मेरे मेरी हंसी तुझसे मेरी खुशी तुझसे